と、まあ、そういう状況なわけだ。ああ君の妹どういうわけか蛇の連中に目をつけられてる 表向きは平常通りだが実際のところは24時間体制の監視状態にあるみたいだ まあ落ち着きなよ少年だからって土地狂った真似してもしょうがないと思わんかそれとも君その体で蛇の目をかいくぐり姫様かっさらうなんて芸当がほんとできると思ってるだとしたら無謀を通り越しておめでたいね。 だからまあ君がそんなことをしなくてもいいんだよリリスに協力してくれた義理もある姫をさらう美味しい役目はこの俺が引き受けようちょっとストライフ 君は一体どういうつもりどうもこうも言った通りさ彼との契約はエリキシル入手を条件に妹さんと自分をあっちに連れてけってことだろそれを見事果たしたんだからアフターケアしなくちゃなそれに第一俺は彼の妹さんとまだ会ってないからね 見てみたいんだよ直に彼女を本気ああ近年まれに見る本気だよないいだろリリスどのみちそうしないとことは本末転倒だ 分かったわ好きになさい君にとっては一石二鳥でしょうからねマイルなそんな怖い顔するなってば 無理するなよ君は寝ていた方がいい 止める言われはないけれど一つだけ言っておくわ大怪我をしてもまた私が治してくれるなんて思わないことそういう油断死を招くから とまあ手はず通りって感じかな俺の言った通り血相変えて飛び出してったろあの調子ならいいかく乱になるだろうさ君は なんだいえげつないわ その様子じゃいろいろ言いたいこともあるだろうがまずは姫様の奪還が先決だ勘違いしないでほしいんだがこんなややこしい手段を取るのもあの人があまり派手にやるなって言ったからだよ俺だって何も好き好んでいたいけな少年を陥れてるわけじゃない嘘おっしゃい君の顔に書いてあるわよ 今度は恋愛にでも興味を持ったわけかしら不感症も大変ね <laughs> まあ愛は永遠のテーマだろ俺の趣味にとやかく口出ししてほしくはないそれにねリリス何も心配はいらないよ予言の通りに事が進めば魔軍は俺たちのもとに転がり込む まあもっとも誰が言い出したことなのかはいまいちはっきりしないけどそれは私たちが考えるようなことじゃない 蛇の連中がベルゼバブを正しく理解しているとは思えないけどいずれたかり始めるのは間違いないわよどうするつもり決まってるだろ戦争だよ俺の花嫁はあんなアホレンに渡せないだからまあ今はせいぜい愛の力ってやつを見せてもらうさもしかしたら奇跡だってあと12回起こるかもしれんしね そうかも 兄さんに兄さん一体どこから入ってきたのえあの何 ちょっと兄さんええっとそのどうしたのいきなり い離して

ごめん、兄さん。座りましょう。少し話があるから。